Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Freak y este es el primer tráiler oficial de la película live action para Full Metal Alchemist. Bueno chicos, realmente son 50 segundos del tráiler, así que creo que es bastante corto. Y tengo que decir que Full Metal Alchemist fue una de esas series que en mi... En mis inicios en el anime realmente marcó un, un antes y un después. Fue una de las mejores series que he visto y actualmente sigue siendo una de las mejores series que he visto. Full Metal Alchemist, Full Metal Brotherhood. Realmente fue como se consolidó, ya como un gran, un gran, gran clásico. Así que que reciba una película live action. Ya saben que los live action a veces no son lo mejor, especialmente cuando son de ciencia ficción. No estoy muy seguro de esto, tengo el mismo sentimiento que cuando vi el tráiler de Ghost in the Shield. Ah, así que no, no estoy muy seguro de cómo termina esto, así que vamos a checar el tráiler. Entonces chicos, aquí vamos. por lo menos ese efecto se ve bastante bien. Me pregunto en dónde rodaron esto. Bueno. Holy. oh. Ok, eso fue muy, muy corto, que tengo que admitir que los efectos especiales están muy bien logrados. Se ven muy sólidos con relación a otros live action, eh, a otras películas live action que he visto, las cuales por lo general no son del mejor presupuesto y los efectos especiales de, de CGI o, C, e no son los mejores. Así que hasta ahora se ve como un buen proyecto, se ve muy, muy bien, inclusive Pueden ver al hermano de Edward que está animado, la armadura se ve muy bien animada. Ah, no sé hasta qué punto puedan llevar esto, o sea, si van a recorrer toda la historia de, Full Metal Alchemist o realmente solamente se van a, centrar en uno de los arcos. Sería interesante de ver unos, un solamente, no sé, el inicio de la historia, ya que por lo general, cuando tratan de aplastar toda la historia del anime en una sola película de menos de dos horas, por lo general dejan cosas muy importantes de lado o simplemente prefieren hacer su propia historia, su propia versión de la historia, cosa que no es mala, pero normalmente no, no resulta con tanto éxito como quisiera. Así que díganme en los comentarios chicos, ¿realmente esperan que esta sea una buena película? Espero que realmente que se basen en, la serie tal cual para hacer la trama de la película y no inventen una nueva cosa como pasó con, no sé, Shinji no Kyoji o el ataque de los titanes. Cosa que... Ah, se inventaron toda una historia nueva que la verdad... No fue para nada de mi agrado. Así que chicos, déjenme en los comentarios qué esperan de esta película, qué es lo que ustedes creen que van a, usar de base para poder eh, generar toda una historia. Como les comentaba, este es un video <laughs> mucho, muy, muy corto. No esperaba que la verdad el tráiler fuera tan corto, pero ojalá si hay un tráiler más completo más adelante vuelva a hacer una reacción de este, porque luce bastante interesante, luce como un buen proyecto. Y bueno chicos, voy a dejar este video hasta aquí, ya sé que es muy corto, pero yo los veo en la siguiente. Soy Luis el Nuevo Freak, no olviden seguirme en mis redes sociales y dejar un comentario respecto al video si les gustó o no. Muchísimas gracias y yo los veo en la siguiente. Bye bye.